အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ရဲ့ MD Blog YouTube Channel မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ share လုပ်ပေးမှာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် VMake ကပါတဲ့ YouTube ကိုကျွန်တော်တို့လွှင့်ရင်ဘယ်လိုဝင်မလဲဆိုတော့ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့လူမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း like and subscribe နဲ့ဘေးနာကနိုရွက်ခေါင်းလောင်းလေးတီးသွားပြီးအောင်လို့ထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel မှာဆိုရင် application နဲ့ပတ်သက်တာတွေ internet နဲ့ပတ်သက်တာတွေ online ငွေရှာနေတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ YouTube Channel လေးဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe နဲ့ဘေးနာ notification ခေါင်းလောင်းလေးတီးသွားပြီးပါအောင်လို့ထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုစားလိုက်အောင်ဗျဟုတ်ကဲ့အာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Vmate ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Chrome browser မပါတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ YouTube သုံးလို့မရတဲ့သူတွေအတွက်ကိုဒီ Vmate ကနေတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ကိုဘယ်လိုလွှဲရင်ဝင်ရမလဲစိုင်းရင်ဝင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘူမီထဲကိုကျွန်တော်ဒီချဲဝင်လိုက်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုရောက်လိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ထဲကိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပေါ့နော် YouTube ရေကျွန်တော် Chrome ရေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမြင်နေဗျဒီကောင်လေးပေါ့အဲအဲ့ကောင်လေးကျွန်တော် channel လိုက်အဲ့ကောင်လေးနှိမ့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပေါ်လာမှာပေါ့နော် YouTube Facebook Twitter ဆိုတော့အကုန်လုံးပေါ်လာမယ် Google အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဝင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ YouTube ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဗျ ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပေါ်လာပြီဆိုကျွန်တော်ဘယ်တဲ့ကိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်စိုင်းဝင်ရဒူးပုံစံလေးနေပေါ့နော်ဒီဘက်တောင်လေးမှာပေါ့ကျွန်တော်နှိပ်ပြမယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်အဲအကောင်လေးကျွန်တော်ချက်နေလိုက်ဒါကျွန်တော်စိုင်းမဝင်ထားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်စိုင်းဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ချက်နေလိုက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီမှာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဝင်ရမှာဆိုလက်မှတ်ဆိုတာဘာလို့ပြောရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ အကောက်ကောက်ထိပ်လို့ကျွန်တော်ဝင်ဝင်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီ Gmail ကိုတုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ Gmail ကိုပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ password တောင်းပြီသူကနောက်ပြီးအဲ့လိုကျွန်တော်ဒီမှာ password ထည့်လိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်သူက password တောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော် password ထည့်လိုက်ပြီ password ထည့်တော့ကျွန်တော်ဘာလို့နှိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ရန်ဆိုအောင်နှိမ့်လိုက်ပြီနော် ဒါတော့သူခဏတော့စောင့်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီလိုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုင်းဝင်ဝင်တာအောင်မြင်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဟိုဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပုံမထည့်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီတောင်လေးမှာ am ဆိုတဲ့ပုံနေပေါ့အဲဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာလို့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့အတွက်တော့နော်အဲမှာပေါ့မြန်မာလို့ပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာရပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုခုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုတစ်ခုခုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် ဒီမှာပေါ့နော် subscribe နှစ်ရလားမရလားပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ remake မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ subscribe နှစ်လို့မရဘူးတော့တော့များများပါလေအဲကျွန်တော်ဒီ remake မှာတော့ subscribe တော့တော့နှိပ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာသူကဒီကျွန်တော်တို့ YouTube ကြည့်ဖို့လွယ်အောင်လို့ပဲကိုသူကလုတ်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဒုပဲရှာရှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဆပ်ဘားမှာလာပြီးတော့ဒီရှာလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ YouTube ပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုရင် STR ပေါ့နော် okay အဲကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ဒီလိုရှာလိုက်တာနဲ့ STR လို့ရှာလိုက်တာနဲ့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ video တွေကြာလာမယ်ကျွန်တော်တို့ YouTube ရှာတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ YouTube သုံးလို့မရတဲ့အတူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဒီဒီဒီ premium လေးနဲ့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ premium massage ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုစောင့်ကြည့်ပဲပိတ်သက်ကြည့်လို့လည်းအထူးဖြင့်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဒီ premium နဲ့လောက်တာတို့မိတ်ဆွေတို့လည်းလောက်တက်ကြမယ်လို့အားလုံးကိုယုံကြည်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် video လာတော့ဒီလောက်ပါဗျ နောက်ပြီးမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဗျအားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြပါစေဗျ